У вас идет одноименка, то есть вот вы пошли, одноименная нога, рука. Еще раз, вот на одноименной ноге, руке пытайтесь не опускать пятку, не просто не касаться пяткой, а чтобы пятка вообще не опускалась. Та, та, та, да, да, та, да, да, да, та, да, да, да, да, та, да, да, да, да, да, да, да, раз, раз, раз, два, раз, два, три. Ясика, вот выход на акцент у вас ногами. Потом челнок пошел комбинация одиночные, двойка, тройка. Вот челноки, ясно? До трех ударов. Да. Э, после этого вышагивание делаете. То есть что это значит? Это значит, что у вас одна нога все время стоит на месте. Там, там. Так, здесь, здесь, здесь там, сюда, так ударил, так ударил, здесь ударить могу, здесь, сверху, прямой сбоку, это вверх, снизу, подсел, назад, вперед, переступаю, переворачиваюсь, понятно, да? И э, ближняя дистанция. Начинаете все тоже. Раз, два, три. Вот вы пошли. Оп, раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Оп, нырок, отклон качнул, качнул, оп сюда, оп сюда, уклонный рог. Вот, пошли, оп, минуты и добавляем. Да, и сюда добавляем уже удары. Раз, два, три, раз, раз, два, три, оп, та да дан тан, тан, оп, раз, два, три. То есть удар, защита, защита, удар. И пытаемся ходить. Ноги паузы не имеют. Хорошо? Вот такая работа, простенькая со вкусом. Приготовились. А? Смена? А, да. Самое мое любимое. И последнее у вас идет э, движение, как, ну, полуфронтальное движение. Влево-вправо, та, оп, смел. Там сюда, так, прыгнул. Здесь лево-право, раз, лево, оп, быстрее, оп, та-та-та-та-та забежать. Та-та-та, ну, смена направления на ногах и подрабатывать корпус. Хорошо? Все понятно? Молодцы. Забираем это все вместе. Приготовились. Приняли упор лежа на маникюре. Пятнашечку вздрогнули. Локти выпрямляем. Тряхнули руки. Время бокс. Шаговое движение. Фронтально, вперед-назад. Ходим. Сжимаем кулак. Выход на третий удар. Пауза на акценте. Смотрите на ринг. Смотрите, что показывают. Не понимаешь, посмотри. Вперед разноименная нога, рука, назад одноименная. Ударить пяткой, встать, опора на ноге. Вперед разноименная нога, рука, разноименная, а назад одноименная. Сжимаем кулаки. Пауза на акценте. Ставить кулак. Сделай паузу, сделай паузу. Не торопитесь руками. Ноги, ноги, ноги ходят. Кулак, ставить кулак, кулак, кулак. Ходить, ходить. На акценте поворот пятки бедра. Вперед, разноименная нога, рука. Еще раз. Оп, одноименка пошла. Одноименная нога, боевая стойка. На носках. Вперед, разноименно. То есть шагаешь левой, вперед, точнее, идет нога левая, удар вправо. Вот это разноименно, вот это одноименное. Сейчас боевая стойка. Пошли, пошли. Поднимаем на передней части стопы. Вот так стоишь, вот свободнее стой, вот, чуть-чуть, вот так стой, вот, вот очень вот так стоишь. Получается вот такое движение. Вот, чтобы включались плечи, чтобы вот включались, включались плечи, вот туда ходили. Вперед, назад, та, та, та, та, там, там. Боком ноги, боком. Боком ноги, кулаки ставя, пожалуйста. Не смотреть в пол, ноги постоянно работают. Не прыгай. Раз, раз, раз, два. Та-та-та-та-дан. пробежай. Ноги боком, Денис. Развернулись стопы. Боком стопы стоят. Поднимаем коленочки. Та. Оп, назад задней ногой. Вперед передней рукой, ногой. Ставь кулак, не смотри в пол. Держи, держи руки здесь. Смотри перед собой. Ноги, ноги, ноги. Да, да, да. Нога. Не торопитесь руками. Боком ноги, Илья. Боком, боком ноги поставь. Боком ноги. Не смотри в пол. Так удар-то бей, ты вставай. Чего ж ты не встаешь? Оп, смена. Пошел челнок. В челноке, в челноке работаем. Челнок на месте. Челнок это на месте. Вперед-назад, вперед-назад. А вперед либо назад движение. Это уже подскоки пошли. Руки развести, разведи, вот, вот ладони. Правую ногу правее, видишь, у тебя две полосы между ног должно быть. Уже ногу правую, ближе к себе. Во. Нет паузы, нет паузы. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Раз, два, три. Татан. Чумок, подскок, подскок. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, вперед, оп, назад, та-та-тан. Бедро дорабатывайте. Вот, скручиваемся бедро, скручиваем пятки бедро. Можно добавить, как будто вы делаете упражнение на, а, на, на таз. Та-та-та, смена. А, продолжаем челнок еще минуту, продолжаем. Подрабатывай вот как бы бедром, вот, подрабатывай, как будто ты попа, как таз разминаешь, во, вот, оп, нет, вот, ну-ну-ну, вот он ты, оп, право. Вот, и подпрыгивай, подпрыгивай. Вот ты как будто таз, ну подрабатывай таз, смотри. О, под, подкручивай, раз. Тебе это длина, это упор. Два, раз, два, три. Работаем таз. Подработал, как, вот разминка таза, вот пошла. Та-та-тан, та-да-дан. Во, крутите попы, крути пятку, крути бедро. Не торопись руками. Не должны руки опережать и ноги. В пол не смотреть. Подрабатывай, подрабатывай бедро. Где правое? Правого бедра пятки нет. Смена. Фронтально. Ходим фронтально. Защитные действия. Уклон, наклон, нырочек. Пошли, ходим, ходим. Раз, два, три ногами. И корпусом работаем постоянно. Отклон, наклон, о, подсед, Плечо поставил, оп, повернулся, нагнулся. Постоянно ходим. Раз, два, три, раз, два, три. Ножками раз, два, три, раз, два, три. О, подсед, отклон, уклон. Два уклона, оп, зайти. Влево, влево, вправо качнуть, развернуться. Корпусом работаем. Крутите корпусом постоянно. Смотреть перед собой, пожалуйста. Отклон, наклон, локоточки вот сюда. О, плечи, локти, подставка рук. Все нарабатываем. Добавили удары, пошли снизу, сбоку, от себя, в разных плоскостях. За собой, перед собой, все без паузы. Отклон, наклон, оп, сюда, здесь, снизу, сбоку. Сел, пробил, два, три удара, повторил. Уклон, уклон. Больше корпусом работаем. Бам, вот здесь. Ходим, ноги шире, мягкие ноги. Вот в передней части. Отклон, наклон, отсюда, отсюда. Крутите, крутите корпус, крутите спину. Вращай, вращай, вращай. На ударах. Удар, дан, дан, дан. Оп. Раз, два, три. Снизу, снизу. Ходи, сядь, сядь, сядь. Группировка, локти. Вот, шире ноги поставь. Вот, вот здесь, вот он ты. Сиди, группируйся, грудь шире ноги, левую ногу левее. Давай, давай, локоточки вот сюда, мягкий корпус, покрути, стой, смотри, покрути корпусом, вот, покрути, во, вот он ты. Оп, смена, пошли вышагивание. Одна нога все время на полу, оп, голова, прямо, смотри перед собой, смотри. Оп, достал, оп, встретил, оп, сюда, оп, здесь стал, сюда, здесь, отсюда. Качнул, обманул, перешагнул. Молодец, но из фронтального положения. Одна нога все время на точке, закрутиться можно, никто не мешает повернуться. Тан, тан, оп, сюда, оп, здесь перешел, так шагнул, сюда качнул. Качнуть, не обязательно удары должны быть. Качнул, переступил, отшагнул, лоб качнул, ударил. Вариантов полно. Ногой, ногой, встать. Ну, ты же высокий, ну попробуй, попробуй встать просто ногой. Со сайстеп, вот, оп, в сторону поставь. Вот тебе встречный удар тут же, оп. Ну, а где ты ударил? Оп, ногой, оп, пошли, врага, по кругу двигаемся. Пошли, пошли, фронтально, влево, вправо. На передней части стопы смена, резкая смена ногами, обмануть. Обмануть, оп, качнул влево, качнул вправо, оп. Влево, вправо, смена, смена, смена вращением. Влево, вправо. Под руку, через руку. Корпусом добавляем. По кругу двигаемся, по кругу, вокруг точки. Резкая смена на ногах. По кругу двигаться, долго не стоять, не смотреть в пол. А Алим, не смотри в пол, не, не, не будет такого действия здесь, не то это движение. Бам сюда, раз, два, три, оп, прыгнул, оп, тан, оп, забежать. Влево, вправо обмануть, кинул, встретил, оп, закрутил. Влево, вправо, Соня, смена направления, по кругу двигайся, представляй. Дальше руки, оп, сбивай руки, оп, назад в сторону, назад, оп, в сторону. Давай, давай, давай, 30 секунд. Соня, сделай мне вот это вот. Вот, влево, вправо, оп, назад в сторону ушла. Назад в сторону, опа, во, во, во, во, во. Двигаемся, крутимся, крутимся по кругу. Локоточку где-то поуже, пособранней. Параллельно стопы, Денис, пожалуйста, на носках. Время.